était une fois une jeune femme qui s'appelle Amira. Elle aime voir ses amis et voir le monde. Elle aime faire du montage vidéo pendant des heures sur son ordinateur dans sa chambre. Elle attend impatiemment de pouvoir vivre une petite aventure, rien qu'une seule, parce qu'elle sait très bien ce qui l'attend. Le grand méchant confinement qui se faufile dans les pas de l'hiver. Heureusement, son amie Catherine, qui elle était déjà en Grèce en tant que volontaire dans une initiative écologique et durable, lui susurra à l'oreille qu'il y avait une chance de pouvoir aussi aller en Grèce et commencer cette aventure si folle dont elle rêvait. Mais quelle est donc cette folle aventure Eh bien, il serait possible d'aller à Athènes et faire un volontariat pendant 4 mois au sein d'une coopérative qui réalise des documentaires et des vidéos et qui s'appelle Synergie. Alors, pour tout vous expliquer, j'avais besoin d'une bouffée d'air, mais davantage de sortir de ma zone de confort. Et puis le projet de volontariat avait l'air quand même vachement sympa. J'adore le montage et créer des histoires, mais je manque un peu de savoir-faire. Alors je me suis dit, quoi de mieux que de lier l'apprentissage au travail Parce que je prendrai part à plein de projets ici au sein de la coopérative Synergie. Et vous pouvez les retrouver sur leur site web que je vais vous mettre en description.